Բարև ձեզ։ Ուրեմն եկեք ստեղծենք մի հատ փոփոխական եւ ուրեմն վերագրենք իր մեջ ինչ որ մի արժեք։ Ասենք թե 8։ Պարզ է, որ ուրեմն երրորդ տողից հետո մեր կոդում x-ը կունենա արժեք 8, այսինքն որտեղ մենք տեսնենք x, մենք կարող ենք հասկանանք, որ նկատի ունենք 8։ Բայց հարց, իսկ միջև երրորդ տողը իր արժեքը ինչ է։ Դա դե, ինչպես տեսնում ենք, իր մեջ ոչ մի բան չենք վերագրում։ Այսինքն ինքը դադարք է։ դա Ուրեմն JavaScript-ում դադարեցությունը էդ էլ է արժեք, okay? Անունը այդ դադարեցությանը դա undefined է, undefined, ոչ նկարագրված, հա, ոչ ստեղծված։ Այսինքն հիմա ստեղ, եթե մենք անենք if x-ը հավասար է 8, սա այս if-ը այս, այս հասկացությունը կտա մեզ false, որովհետև 8 չի դեռ, ինքը դառնում է 8 այս 7 տողից հետո։ Միջև դա ինքը undefined է, okay, undefined շակմա դադարք, ոչ մի բան, okay, սա կարևոր կոնցեպտ է, որը մենք պետք է լավ հասկանանք, undefined, okay, դադարկություն, հիմա, եթե ես ուրեմն ստեղ անեմ, if x-ը հավասար է 8, հիմա արդեն այս բլոկը կաշխատի ու մենք կտեսնենք yay, և ստեղել, ուրեմն alert, okay, ինչ-որ սենց մի բան։ Հիմա մենք որ եթե սա աշխատացնենք, կտեսնենք okay եւ yay, okay եւ yay։ Okay, բարձր։ Լավ, այդ մի օրինակը։ Երկրորդ օրինակը, պատկերացրեք, մենք ունենք մեկ զանգ, մի հատ փոփոխական ենք ստեղծում, որի մեջ դնում ենք մի հատ դադարք զանգված։ Այդ զանգվածի ուրեմն 0 ինդեքսում դնում ենք, ասենք թե ինչ որ մի արժեք, 9, ուրեմն մեկի մեջ դնում ենք, չգիտեմ, ինչ որ մի ուրիշ արժեք, կարևոր չի, ու 10-ի մեջ դնում եք ինչ-որ ուրիշ արժեք։ Okay։ Հիմա հարց. այս զանգվածի երկարությունը ի՞նչ է։ Եթե հիշում եք, ես շեշտում էի նախորդ վիդեոներում, որ ուրեմն երկարությունը զանգվածի դա վերջին ինդեքսն է +1 ոչ թե քանակը արժեքների, այլ վերջին ինդեքսը +1։ Ինչու՞, որովհետև քանակը արժեքների դա դե 9 էս, դա 3-ը, չէ՞։ Բայց տենց մի մտածեք, մտածեք, որ ուրեմն իր երկարությունը դա այս 10-ը պլյուս 1, այսինքն 11, նայք, alert x.length, տեսնեք ինչ կգա, 11, իսկ հարց է ծակում, իսկ օրինակ ինդեքս 2-ի կամ 3-ի, 4-ի, 5-ի, 6-ի, 7-ի, 8-ի և 9-ի մեջ հիմա ինչ է, ինչ է գտնվում այս պահին, ենթարժում եմ ճիշտ եք պատկերացնում, դադարք են, այսինքն undefined։ Եկեք ուրեմն x-ի օրինակ երկու ինդեքսի արժեքը կարդանք, նկարենք էկրանի վրա, ինչ կտեսնենք undefined, խնդրեմ։ Այսինքն հիմա այս պային մենք ունենք զանգված, որը ունի 9 հետո այս տեքստը, հետո ուրեմն undefined, undefined, undefined, undefined, undefined, undefined, undefined, undefined, կարծեմ մի հատ էլ undefined, հետո okay։ Պատկերացեցիք Okay, այդքան բան։ Այսինքն այդ այդ կոնցեպտը, այդ դադարկության կոնցեպտը, որ փոփոխական կամ array-ը իր մեջ կարող է ունենա դադարք արժեք։ Դա կարևոր է հասկանալ, որտեղ դա օգտագործվում է շատ տարբեր լեզուների մեջ։ Ուրիշ լեզուները, օրինակ Java-ում, այդ undefined-ի տեղը օգտագործում են null։ Բայց իրական նույն բան է, ուղղակի ուրիշ խոսք է, բայց կոնցեպտը նույնն է։ Դա այն արժեքն է, որը փոփոխականը ունի, երբ որ դեռ դեռ վերագրված չի ինչ որ արժեք իմիջայլոց։ Մենք ուրեմն պատկերացրեք ունենք let x, որի մեջ դրեցինք ինչ-որ արժեք, չէ՞։ Մենք հետո կարող ենք x-ի մեջ դնենք undefined։ Այսինքն x-ի մեջ մենք վերագրում ենք դադարեցություն։ Հիշեք, որ undefined-ն էլ արժեք, չէ՞։ Okay, x-ի մեջ հիմա մենք վերագրեցինք դարակություն, որ նշանակում է հիմա այս 3-ից հետո, հետո x-ի արժեքը undefined է, այսինքն դադարակություն։ Այսինքն կարճ ասած մենք այս 99-ը x-ի մեջից ջնջեցինք, հանեցինք։ Եվ դրա տեղը դրեցինք դադարեցում, undefined։ Այսինքն հիմա մենք կարող ենք անենք if x-ը հավասար է undefined, այս բլոկը կաշխատի, քանի որ այս այս այս հավասարությունը կվերադառնի true, boolean արժեք true։ Okay։ Հույսով եմ սա բարձր, նորից կհանդիպենք շուտով։ Շնորհակալություն։